как сказал бы наш э, продюсер Асхаб Табалдиев, ребята, 42 дня челлендж, вы психи. Вахахаху, вахахаху. <laughs> Ты жиргот, это ты строишь. Я найду тебя, я, я найду тебя, я. Амра Сенджит <laughs> а, Давайте рвать. Э, Асхат Асхат, сила! Давайте вместе. Два, три. три. алейкум достар Ассаламу алейкум туғандар э, қоштан таңдабай сериалын жалпы көрермандары мінекей бүгін 20 август 2020 жыл э, қоштан таңдабайдың екінші сезонының тартуу иштери башталды башталат азыр мен өзүм биринчи күнгө баратам кудай буюрса колдон келишинче өзүмдүн тартылган күндөрүмдү жана э, башка каармандардын дагы күндөрүнө кийлигишип э, ушинтип влог кылып чыгарып турганга аракет кылам бүгүн орто сай базарын сатуучулар дагы сатып алуучулар дагы бир сыйра концерт көрөт турбайбы э кандайсыңар эй канчага келди дедиңер эле муну каккылайбыз да бүгүн э көмектесіп атайын соны жүр қалыппыз қалса э, тоқтың қолында қойып қойдың ғой қай жаққа киімге менің киімдерім бе раз раз раз раз раз бір екі это мой район о бар жоқ олай немен нан жеп отырсың сұрауларды айтып қандай даярлық болып жатады даярлық қандай болып <laughs> е шама қандай жақсы сен немен көріп кешіріп қойшы пожалуйста так э, радик айтшы маған екінші сезонда жома қандай өзгереді Шылса жома бүт еркектердің э, жаман стереотиптерін көргізеді да екінші сезондачы мысалы биринчи сезонда мындай жөн эле жалкоо болсо экинчи сезондо еще комплекстер менен болот ар кандай сценалар болот жанагы жоманын өзгөрүлүшүн көргөзгөнчү мисалы тогузунчу серияда бар жома деген башка жумушка орношкусу келип атат да бирок кантип орношот эчтекени билбей актан а апей э, эмне деп аттың эле уккан жоксуңарбы жок айта бер жома эмне болот дедиң тоого чыгат дедиң эмне дейсиң это блог актана байке это влог это влог это влог влог влог мен рэпермин максималды түрде бүттіріп кетесің дегендей кийин деди ана сөйтіп кийинтип коюшту не себептен эми эркектерде бир эле костюм болот да бир эле костюмду өмүр бою киет да аялдар болсо ар бир тойго бирден киет го бизге конок азимхан келип калыптыр кандай досум жакшыбы жакшы жакшы өзүңүздө кандай көрдүңбү вайн душун тартабыз толтура ошол деңгээлге жетебиз ол и, то отыз секунд вайн отыз елу секунд мына <laughs> жақты атсаңа оң жақта оң жақта бол бол бол жоқ тияқта бияктан мына жақтан а өтіп кетті деген раз два три это пластмассовая Э, натурально чапа мы. Давай, давай. Давайте вместе. Два, три. Три. Ань, жоқ, жоқ, жоқ. Нет, не умер. Өлтіресіз ғой қайғы бағы досым беріншіден ынтымақ болсын ошондосен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда кокенто укенто ракенто снари окенто Чаттаганто. азыр бир нече мүнөттөн кийин биз ойногонто іші сері бул экинчи сонда мен өлүп қалбаймын жок точно ә точно пенделер өлбейді ә арзан ұшақтарға сен алынбай айырмашы болсаң кеде жебай жоғарыда болсындай маңай жакшы күндөр алдыда без тебя нет так личиками комета где-то я найду тебя я я найду тебя я Assalamu alaikum. ya açmasın onu bıraktı. Bir noktada koy fidan getirmek mi? Üç. Bir, aleyküm, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Hiç olmadı dostum. Dostum yani tak yok. Tak yolmuşum o seni. Gel, kim bulduğunuza bakalım. Joman rol lanet. О, давайте, давайте. Мен лайл. А, вот ладно. бүгін менің сөмкаларым жоқ бірақ мол жігіт не мол жігіт бар блин жақты ма екінші сон бірінші сон қарағанда екінші сон көбірек жақты да өйткені аяқта болса қызықты нәрселер аябай көп болды мысалы мисалы үчүн деген э, мекадан башка менин дагы эки үчүнчү аялым болот экен <laughs> эки үчүнчү экинчи үчүнчү аялым болот экен эки үч аялым бар эки үч аялым болот экен силер эми ушул маскачан тартып атасыңарбы ооба бүт эме безопасностьтун баарын карап анан азыр базарда жүрөбүз да ооба маскасы жок тартылган жокпуз <laughs> бізде қуана алады біреу аял не деп мына жаққа тартып мені тартпағыла мені тартпағыла біз жөніне келгенбіз съемочная группа даярданып күтіп атышады да мындай как обычно даярданып күтіп атса анан кийин бир маалда бір қыз келді да келіп тұрып анан кейін так уйдите все отсюда деп атпайбы біз болса мындай біз не қыласыз не снимайте меня дейді ана біз өз өзі тартамыз вы меня снимаете уйдите дейді анан кетіп қалды Здесь стоять нельзя. А, нельзя. Во-вторых, снимать нас без нашего разрешения. А мы не вас, не вас не Нет, нельзя. Эй, сен актерка нормальный трой. маска чам болсаң ал эмне биринчи сонун масканы жетсең эмне болуп калат могу баштайт баштабайт сен баштайсың сен баштайсың эмне жакын эле эмне болду айтпайсың блин рахмат балдар келгеніңерге нормально ойнайықшы бек отдыши машина ақ терек көк терек кошунага тұз керек нан керек бір күн келіп қан керек жан керек адамға да адам керек бұл керемет чоң қазан көк челек тойың болса бір пакет ак керек конок келсе чай керек май керек болсындай мақ ниет жашу керемет реклама алып барайын арбузыңызға Сочный, мощный арбуз! сата алабыз барбыз ассалаумағалейкум қаншадан арбуздар ана екі сағаттан кейін туалет таппай қаламыз арбуз арбуз қаншадан қаншадан арбуздар қаншадан арбуз иә. аябай дамды арбуздар дезинфекция болған ба дезинфекция болған ба карточкалар бар орта шириноктың жанында аябай дамды арбуздар бар жетшек қызыл әже қып қызыл таза әже Ассаламу алейкум достар, бүгін барбыз. Мінекей роднойларым менен. <laughs> Бұлар бары ә, сериалға тартылады. Қантты көзді сапар алдық. Қантта Тузовка деген айыл бар екен. Біз үшін Тузовка емес, біз үшін Тузовка. Ал жақта бізді съемочный команда күтіп отады. Аға шейін мықы, кеттік бір сос шығана. Сен менен таштақ жолды баратсам да, сезілет тағырды қандай сезіледі ғұрдыды баратқандай сен ончық қайтырла қайтсамнан жігіт жоқ жоқ жо, грон торпақ күзде отабыз а грон торпақ радик пе бұл біздің бұл бізден художник суретші қоштан айттын, әрбір кадрын көріп шығарған сол жігіт менің ған менің да жазамшыларым а жазамшыларың бар иә ей мынау суға түссе болады па екен болады түштіңдер сілер Түшпірейін берейін ба мына алдыда жол баштап актан рыскелдиев мал түшпөгөн сууга секирем деп жатат найдите мне крокодил реканарын реканарын эмес бул бул не? эмне билбейм кылса бир канал э секиресизби короче мияка секирген там головкачы бирок алгач эмне кылыш керек эмне кылыш керек текшерип чыгыш керек ичинде таш баш калышы мүмкүн мүмкін да енді менен сайылып қалса ошон үчүн текшерип чыгалы биринчи э вроде таш жок кум эчтеке деле жок экен таш баш значит секирсе болот э ошондо момду тартабызбы бүгүн могу момдагы э то есть жанагы тапчанды дагы э ошондо тапчан даяр даяр локация баары даяр жолдо келатып буга айылдыгыларды угузуп кичине настроение кеңеш тобу менен жаттадың не ғана ойнап жүр ана ошоны эки жолуңда не не күлүп атасыңар тиги параллельный вселенная кетип калып адамдар отуруп алыпчы делдейіп тұрып қалады ғой <laughs> осы жерде тұр да <laughs> аны байқап қуатпаймын білші кайып кеттің ғой өмір деген өмір деген ойнап күл өмір өтсе өшпей кайрадан қайрадан ушундай беле кылса мен менен бир толкунду толтура эле киши бар экен э рахмат баарыңарга э бул эме болчу эксперимент мына эң мыкты актер э молодец эң мыкты актер экөөбүз бирдей эле ойноп атабыз жанатан бери менде бирок вакакак бар деп кууп чексин жаттадың ооба кана <laughs> қиыншылықта вахахах қиынчылықта кетеді бардың ойлонсоң убакыттуу жада калсаң достор айланада башка бирөө болбосо кошунаңа чыккалы биз э, съемканы бүттүк азыр дагы бир жолу сууга түшүп коебуз мындай окольцевание кылып анан бүттү анан бойдон эмне бишкекти көздөй жантайдын классташындай эле жүрөсүз бирок э жашоонун кызыгын билбей турбайсыңарбы жигиттер қандайсыз бәке атайын сізді үшін видеоға влогқа тартайын деп келсем анан кетіп атасыз э шашып атпаймын бердірек келмейм апай қой мен анда суға түшіп эле сізді тартмақ кемінде? да э? конечно <laughs> мейлі шаарда съемкаларыбыз бар да экөөбүздүкү ошондо шашпай тартылабыз да э давай эмне демекчимин эми ошо аман сен жетип алайын э <laughs> <laughs> жетип алайын каналға жазылғыла комментарий қалтырғыла, лайк басқыла жана албетте тетиги коңгуроону басып койгула ошондо осылер жаңы видеолор жөнүндө уағында біліп турасыздар ошо